Bună ziua! În acest tutorial o să desfacem această drujbă stil MS250 sau 025. Așa, ă, aceasta la un moment dat s-a calat, s-a blocat motorul. O să desfacem să vedem ce găsim înăuntru. Prima oară ca să putem să ne uităm la ă, piston și la cilindru, desfacem eșapamentul. Acesta e prins cu două piulițe le desfacem ușor. Eșapamentul este nou, a fost schimbat și este posibil ca de la eșapamentul vechi să fi tras ceva fier. Da, se vede că a lovit ceva în piston, fel niște urme acolo, în rest are ok decât în capul pistonului și un pic pe cilindru. O să desfacem ca să vedem și să nu fi rămas uh, bucăți de metal înăuntru. Ok, vom desface și în partea de admisie. Desface capacul. Așa. Filtrul de aer care este prins cu două piulițe. șuc. Se iasă ușor. Gata. Așa. Accelerația. Pentru a scoate pârghia de accelerație apăsăm un pic apoi trăgați, apoi desfaceți sârmulița. Așa, carburatorul acum iese fără probleme. Asta o să-i desfacem și bujia. Începem să desfacem amortizoarele care țin. Așa, desfacem amortizoarele. Aici avem un torx. Desfacem Și apoi desfacem amortizorul de aici din față. La fel are un capac din acesta care forțează amortizorul să stea desfacem și celălalt căpăcel. Gata. Amortizorul ăsta este desfăcut. Așa, acum în partea de jos, de dedesubt, avem tot la fel două torcuri. Le desfacem și pe acestea. Îl desfacem ușor, de jos începând. Desfacem ușor. Aici mai avem galeria de admisie care ne ține. O desfacem și pe aceasta. Ușor să nu, să nu înțepați, cu mare grijă. facem și uh, celălalt uh, amortizor de aici, care de cât l-am slăbit, și deci s-a tras un pic în lateral. Eventual deci puteți să folosiți o șurubeniță amortizoarele să nu le înțepați. Ok, am desfăcut și pe acesta. S-a mai agăsat un. Ok, singurul lucru care mă mai ține pe loc este pipa de la bujie și o să desfacem și bujia ca să nu ne mai chinuim. Asta era bine să o desfacem înainte, dar cum am uitat de ea, nu este niciun problemă. O desfacem și acum. Ok. Mai avem filele de la aprindere, care nu le-am scos. Ok, după ce am desfăcut și filele de la aprindere, am reușit să desfacem complet. să mai agățat puțin un, un amortizor. Gata. Așa, acesta este motorul. O să-l curățăm puțin pe aici și o să continuăm. Ok, o să desfacem demarorul care este prins cu aceste toxuri. După ce am desfăcut și ultimul șurub, așa, acesta o să iasă fără probleme. Gata. Ok, vom desface și celelalte amortizoare. să scoatem frâna. Acesta este prins pe un Torx. La fel și în partea cealaltă. bun. Acum manerul l-am desfăcut. Ok, acum avem acces la cilindru, dar trebuie înainte să o curățăm. O vom curăța. Ok, acum vom desface cele 4 șuruburi. 2, 3, 4. Care sunt tot cu același torx. ok după ce am desfăcut și ultimul prezon. Acum cilindru trebuie să, gata, să se desfacă fără probleme. Vedeți că s-a desprins. Uh, desfacem și uh, firele de la stop, de la aprindere. Așa. ok. Și acum cilindrul trebuie să iasă fără probleme. Uitați-l. L-am desfăcut. Nu arată foarte rău, dar după cum se observă este foarte multă pilitură înăuntru. O să desfacem să curățăm. Aici avem cilindrul desfăcut, care este ok. Iar aici avem cartelul, care este plin de pilitură și pistonul. Se vede că ceva a bătut în mod constant în el. Și uitați pe partea aceasta cum este. Și avem o problemă și la rulmentul coace, acesta se mișcă foarte greu. O să desfacem să vedem ce probleme mai avem. Ok, după ce am uh, curățat un pic uh, drujba, o să desfacem mai departe siguranțele, bolțul de la piston. Așa și scoate, o să scoatem pistonul să dezasamblăm în continuare. Am vorbit cu clientul, s-a hotărât să schimbăm și rumeții de la ambilaj. Deci pentru asta o să desfacem și volanta și în partea de la, de la ambreiaj. Momentan scoatem pistonul. Scoatem pistonul de la pistonul. pentru că s-a calat, efectiv. Se vede că se mișcă foarte, foarte greu. pistonul aici care arată destul de rău. Așa. Și colivia. Deci să vede că și-a schimbat culoarea din cauza că a fost forjat. Ok, mai departe o să desfacem pe partea de la ambreiaj. Să facem capacul de la ambreiaj. Așa. O să desfacem siguranța. ăla, să eliberăm fără, să facem și ăla, wow, ce avem și aici, trebuie curățată, ok, elementul cu ace, așa, și o să uh, desfacem și uh, ambreiajul. Ok, mai departe vom desface ambreiajul. Așa. Am desfăcut și ambreiajul. Da. Melcul de la pompa de ulei. quando si face volanta Așa. Dacă iese, da. nu iese, vom scoate tot cu presa. Ok, desfacem deci și aprinderea. și scoatem și asta, am scos și volanta. Așa. Acum putem îndepărta cu ușurință capacul de la cilindru și cu ambelajul. O să mai curățăm un pic și aici de desubt. Așa și o să începe reansamblarea. După ce am desfăcut și uh, rulmenții de pe ambielaj, am găsit și problema. După cum se observă, uh, unul dintre rulmenți uh, a căzut și uh, bile, a pierdut și bile, a pierdut și protecția de pe bile. Uh, a făcut-o praf drujba, n-am mai găsit nimic în ea. Așa, o să curățăm uh, bine ambielajul, cilindrul și capacul de la cilindru ca să nu mai rămână Uh, pilitură de fier. Apoi vom începe prin a asambla uh, întâi rulmenții, apoi simeringurile și apoi o să punem înapoi pe druj. Ok, uh, după ce am curățat bine cilindrul, așa, am uh, înlocuit uh, rul rulmenții, după cum observați, cu sem și semeringurile. Am uh, optat pentru niște rulmenți SKF, Made in Italy. Uh, Așa, am curățat uh, bine cilindru de masticul vechi. Uh, am aplicat uh, masticul cel nou. Am pus pistonul la locul lui. Segmenții, bolțul, siguranțele v-am mai explicat, nu am mai filmat, nu cred că mai are rost. Ok. Acum o să băgăm cilindrul la locul lui, ușor. Da. Așa. Am uh, băgat uh, pistonul pe cilindru ca să fie mai ușor, să ne chinuim apoi, să nu, ne dea voie segmenții. Și acum dacă îl apropiem și gata. Așa, și o să strângem în poziție cu cele patru șuruburi. După ce am strâns cele patru șuruburi bine, punem volanta. Așa. O fixăm cu ajutorul pioliței. deschiderea. Așa. Pentru a, a regla distanța la prindere o să folosim o coală A4 împăturită în 4. deschiderea. Uităm pe partea de la ambielaj. Așa, avem melcul. Ok. Melcul, nu în să boții. collait Ok, am băgat și colivia, șaiba, cu siguranță. Ok, punem mai departe mânerul, așa, fixăm la loc, băgăm cu grijă galeria de admisie. și cornul. lăsăm cu șuruburile. Ok, punem demarorul. Prinde cele patru șuruburi la locul lui. Ok, apoi carburatorul. Așa. Cheia de accelerație. Așa. Pârghia de șoc. și răse înapoi. Așa, ținem butonul accelerat și punem la locul ei, o clipsăm frumos. Ok. filtru de aer. Să punem bujia mai întâi ca să nu ne mai chip. Punem bujia. aerodifuncție, filtrul de aer, Ok, strângem filtrul de aer, îl fixăm cu cele două piulițe. aqui, ficar o capô Acum vom lua o compresie. O să vedem după ce i-am montat pistonul, cum stă cu compresia. Dar să facem bugia. Așa. Filetăm manumetrul. Așa, accelerația trebuie să fie la maxim. Da, avem 7 și e ok. Așa. Dar să facem, îi punem bujia și o să pornim să vedem cum pornește. merge șocul. Când a dat soia, dăm la prima treaptă. Și cam asta a fost.